Absolutam ciu jeni vude e video, kai hudi a nocte, mi fakte trovis ci tiu in tre strangan ludon, gi estes nomata plug and play angle, um, kai uh, fakte mi nes cias kio estes la celo de ci tiu ludo, mi legis iomete pri gi, kai oni didis ke gi estes tre longa ludo, kai tre feke stranga, kai mi pensis, hm, mi estes i vude, mi tre shata stranga in ludo, ni ludos kai ni vidos to kio mi povas fari ĉu mi povas o oh? o oh. ah oh, mi povas preni tion o no oh. mi havas la draton o oh, kio estas muro tie bone eh eh <laughs> farita Hm. kia interesa muziko mi ŝatas ĝin uh, kio mi povas fari o oh. bone uh, eh, estas du fingroi. Um, chumi mi devas movi unu fingron sub la alian? Bone. No, kiu? Ne, revenu al mi! Uh, mi supposas che la du fingroi devas tuŝi unu la alian. Tuŝu ĝin! Tuŝu! <laughs> Uh, eh, kio esas tio? Ha? Huh? Uh, li iras? Au curas, au... Oh! Kio la fec? Mi povas al claci lin. Au... Shin, au jin. Kio mi faru? Ču mi povas... Uh, mi povas veci lin, mi supposas? Kio la fec? Kio la fec? Quien li curas? Quien li faras? Kai qui es lia li a capo? Quio? Quio la fec? De quie vi venis? Kai quion mi faras? Quio? Uh, mi estas ege confusata. Ĉu mi denove Hmm. Esta shaltillo. Chu mi al clacujin. Yes. Ah, oh, de nove. Estas la lampulo, mi supposas. Uh, ah, estas grupo. Ne, mi ne vos Mi supposas che mi devas. Kailin. lin. Kai lin. Kai Ne! Bone. Bone kill fag. Kio? Oh, mi povus preni la dratoin. Uh, la du, du devas kisi unu la alian, ču ili devas idi al unu la alia? Ah? Uh? you bat his limb? <laughs> bonnet. Simply battle chewing. <laughs> Mi recomendas che chui fano la mondo, ludu chi ti un ludon, gi instrua salvi ki al esti bona homo. Kai al klakujin? Chu al klakujin?

Ti mi faru per ci? Kio? Ne estos loco ki mi povas meti gen. Ĉu mi povas preni ti un alian draton shines ke ne? Eh. Ah, uh, mi tute ne. Oh! Oh, oh, mi suppose che mi fa un tion bone do but esta sla lampulo de nove <gasps> kio la fek kio ni faras ne mi ne volas al klaki tion sed mi supozas ke mi devas fari gin <laughs> Kio fek? A ĉu estas du? <laughs> Mi espere. <laughs> Kio fek? Oh ne, ne. <laughs> Ĉu mi metas ilin en lian kapon? Uh, ah, a ah, fek. Mi forgetis gin. Oh, oh, oh, bone, mi devas fari tion. Uh, ču li volas ke mi metu gin tie? Ne? Kio? No? Uh, mi vere ne scias kio sas la celo de ci stranga ludo. Do, scheinis che mi ne besonders tion. Bone. Uh, mi avas duan! <laughs> Bonege! Ah, ist das lampulo. Kiel ni faras? Ah, li ju... <laughs> li just didis sal. Bonne? Sal? Gis. Hmm, kion mi volas didi? Gis. Gis. Gis. Gis. Eh? Uh, do mi supposes che uno estas lampulo, ca la alia estas lampulino. Hi. Sal? Ču mi conas vin? Mm. You vi conas min? Mi conas vin. Mi ne conas vin. Mi scias. Eh, Chu vi scias? Yes, mi scias. Vi ne scias. Yes. Ne. Yes. Yes. No. Ne. Kio? Tio shines quasi al mio conversazio con Chuy Verino e anta al mio aden mia ne zinon. Uh, mi amas vin, Chuy amas min. vi amas min. I don't Mi ne Mi amas vin. Mi ne credas ke mi amas vin. Ĉu vi certas? Mi credas ke vi ne amas min. Brakumu min. Mi ne certas. <laughs> Kio la fek? Ah, ĉu vi aŭskultas min? Yes, mi auskultas. Sadatte ne. Yes. Yes. Yes. No. Ne. Ah, uh, bone, mi supposas. Shines che cio estas en ordo. Ah, uh, mi amas vin. I don't think I love you. Mi ne kredas ke mi amas vin. Chuvitsadatas? I think you don't love me. Mi kredas ke vi ne amas min. Mi scias ke mi amas vin. Oh, mi ne certas. Mi amas vin. O mi ja amas vin. Mi ne amas. <laughs> Oh. <laughs> Tio doloras min. Oh. Revenu, mi amas vin, mi coro, oh, <laughs> rigadulo la mieno uh, vere ĝi ne havas mienon sed uh, kion mi faru nun he mi ne bezonas tion <laughs> ah fek eh yes eh. eh mi ne volas bone da no <laughs> mi ŝatas la dratojn ah, bone faru tion ah! Estas vi du denove, do, iru a li, shi, ji, mi nes tias... ...cion vi ciu volas esti. Oh! Oh, ili volas braku <gasps> mi. Mi deacis iliain capuin! Oh, fec. Oh, fec. Oh, yes! Bonege. Cai nun? Kion vi faras? Oh, ne! Ne! Oh, <laughs> fek, ne! Mi scias kion ci tiu ludo. Ne! Oh, fek! <laughs> Kai nun, kion ni faras? Oh! <laughs> Estas homa varmo. Oh, ne! Venu! Venu! mi e enmeti en en capon, en vi pugon. Kio la fec, esas la celo de citio ludo. Pardonu min, oh, mi ne povas concentrigi el la ludo. Oh, bone, estas tu. Eh, huh? kio? Eh, bone. Ah, uh, Ah, vi ne havas amanton. Ah, kio nun? Ām, ah, ču mi pavas? Bone. Hai, bone. Ā! Ah! Kion la fec? Ā! Ā! Ā! Ā! Kio la fec mi vozes que ele devas changi se amatoin. Ne, venu in né mi certe ne que kion fumis la programisto de chique ludo uh, tushu tushu né tushu tushu kio o a a a que prenas mian fingron kio nun <gasps> mia fingro eh eh eh eh eh a kien li idas Um, kial mi devas <laughs> Vi ĉu scias ke ĝi aspektas kvazaŭ kaco, ĉu ne? Oh. Ĝi <laughs> ah, diras fino, sed kion mi faru nun? Ĉu tio estas ĉio? <laughs> Pardonu min. Ah. mi supposas che tio estas tio mi just perdis dis 3 dolaro in por tio kai fakte mi pensas ke mi bonus el tiun tio monon char mi just havis kvin minuto in tres stranga sparto um, to se vi shatis tio un videon filmon